Oi, amigos televisivos. Eu sou Ed e venho aqui avisar duas coisas. Primeiro, eu sei que meu canal tá muito bom, mas no dia 27 de dezembro eu vou pausar e eu vou deixar vocês assistindo todos os vídeos do, do passado até o dia de hoje. E também a segunda coisa aqui, é me segue no Twitter, que aqui eu posto logotipos recomendados, com esse logotipo do Rafael TV, papel de parede, uh, logotipo da TV Manchete, TV Cearense e muitos outros, beleza? E também como meu canal pode pausar no dia 27 de janeiro, em vez de, em vez de eu voltar no dia 13 de janeiro, eu vou voltar no dia 3, que fica mais cedo ainda, e aí eu posso retornar aos meus canais, beleza? Esses são os dois avisos, e vamos para o jogo do Super Mario Bros. 3 Pop.